merasa langkah terhenti Merasa hati tercaci Amarahmu adalah tangisan Tangisan nah adalah keikhlasan Tak kuasa menahan

membuatmu terima kenyataan Sudah